मुझको रात भी हो याद है मुझको हर गिनते गिनते सो गया दिल था कुछ कहा था तूने हंस के मैं उसी पर ever heard you